Bu 2000-ci ildə Disney tərəfindən istehsal olunmuş An Extremely Goofy Movie cizgi filminin kasetidir. Cizginin səhnələrindən birində Bobbi əllərinə baxır və deyir: "Sən bizim həmişə niyə əlcək geyindiyimiz barədə heç düşündünmü?" Elə mənim bugünkü mövzum da Bobbinin bu möhtəşəm sualını cavablandırmaqdan ibarət olacaq. Bu mövzu haqqında animasiya tarixçisi və New York Universitetinin professoru John Kleinmaker'in apardığı tədqiqat işləri ilə maraqlandım. Johnun əsas fikri ağ əlcəklərin vaxt itkisinin qarşısını almaqla bağlıdır. İstənilən növ animasiyanın, hətta kompüterlər vasitəsilə hazırlanması çox böyük əmək və vaxt tələb edir. Animasiya istehsalının ilkin dövrlərində bu proses cizgi film epizodlarını təkrar-təkrar çəkməkdən ibarət idi. Bu prosesi daha səmərəli və asan etmək üçün ortaya çıxan üsullar cizgi filmlərinin tərzini formalaşdırdı. Məsələn, Pişik Felix kəskin künclü görünüşü olan bir personaj idi. Felix daha da məşhurlaşdıqca animator Bill Nolan qərara gəldi ki, Feliksin bu cür tinli görünüşünü yığışdıraraq onu bütövlükdə oval şəkilli etsin. Və bu dizaynda rubber hose and circle, yəni rezin şlang və dairəvi dizayn adlanır. Sonralar artıq bu spagettiyə bənzər qolları olan personajlar Mickey Mouse-un da dizaynında böyük rol oynadı. Əvvəllər animatorlar personajın dirsək və dizlərini uzun vaxt sərf edərək daha gerçək və detallı verməyə çalışırdılarsa, rezin şlank və estetik dairə üsulu çıxdıqdan sonra ayaq, qol və başları daha tez və rahat təsvir etmək mümkün oldu. Daha sonra bu üsul barmaq və ovuculara tətbiq olundu. Amma ağ-qara filmlərdə əllərin səlis və dəqiq şəkildə təsviri bir problem idi. Personajların qara əllərini qara bədənin üzərində göstərmək çox çətin idi. Məsələn, gəlin Mickey Mouse-a baxaq. 1927-ci ilə aid Playing Crazy cizgi filmində Mickey-nin pişik Felix kimi qara bədəni və qara əlləri var idi. 1928-ci ildə Steamboat Willie filmində ona ağ ayaqqabılar, 1929-cu ildə The Opry House filmində isə ona ağ əlcəklər əlavə edildi. Və beləliklə Mickey Mouse dünyanın ilk əlcəkli və ağ əlcəkli cizgi film personajına çevrildi. Artıq Mickey Mouse tamamilə rezin şrank üslubuna uyğun çəkilirdi. Personajlar şişirdilmiş, oval şəkilli və sadə idilər. Və Mickey Mouse dövrünün digər personajlarından fərqli olaraq bir çox insana məxsus hərəkətlər edirdi. 1968-ci ildə çap edilmiş Disney versiyası adlı kitabda Walt Disney bir çox məsələlər haqqında danışır. O deyir ki, biz Mickey Mouse-un sıçan kimi əlləri olmasını istəmirik. Daha çox insana bənzəməsi üçün ona ağ əlcəklər geyindirdik. Beləliklə, vaxta qənaət etmək və rəng kontrastını təmin etməkdən əlavə, əlcəklər personajların insani jestlərini önə çıxarırdı. 1953-cü ildə Van Beuren studiyasının çaynikləri və bu ağıllı kamerada ağ əlcəklər geyinməyə başladılar. Pinokio da kukla olduğu dövrdə ağ əlcəklər geyinirdi. Amma insana çevrildikdən sonra əlcəklər yoxa çıxdı. Ağ əlcəklərin cizgi filmlərinə geniş istifadə olunması hətta teatr səhnələrinə də böyük təsir göstərmişdi. Belə ki, 20-30-cu illərdə Amerikada xalq məsələçiləri üzlərini qara rəngdə boyuyur əyinlərinə qara paltar, əllərinə isə ağ əlcəklər geyir, özlərini cizgi film personajlarına bənzədərək müxtəlif oyunlar göstərirdilər. Texnologiyanın və cizgi film sənayesinin sürətinin inkişafına baxmayaraq, ağ əlcəklər bir çox cizgi filmlərində bir ənənə olaraq istifadə olunmağa davam etdi. Qəribə olsa da, hələ bilmirik ki, bir çox cizgi filmlərində Daffy Duck kimi quş personajları niyə heç vaxt əlcək geyinmədilər? Bəlkə də bunun səbəbini heç vaxt bilməyəcəyik. Elə Bugs Bunny və Daffy Duck-ın gözəl dialoqu ilə videomuzu bitirək. Look, let's not split hairs. Why do you even wear gloves? Because I've always worn them. It's who I am. Why do you wear that thing around your neck?